Dzień dobry. Co dla pani podać? Poproszę herbatę. Dobrze. Niech pani usiądzie i poczeka kilka minut. Poczekam tutaj. Herbatka dla pani. Proszę. Jestem taka zdenerwowana. Nie mogę wybrać uczelni do nauki. Rozumiem. Ale niech pani wybierze to, co jej się podoba. Lubię rozmawiać z ludźmi, zawsze być w centrum wydarzeń i stale występować przed kamerą. Chciałabym pracować w telewizji. Przypadkowo usłyszałem, że pani chce zostać reporterem. Tak, ale gdzie można uzyskać odpowiednie wykształcenie? W Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie masz możliwość stać dobrym dziennikarzem i pracować w telewizji. Super. Moje marzenie spełni się w wyspie.